Fala galera, Filhos da Rua de novo, mais um videozinho pra vocês. Hoje, outra praia de Búzios, dessa vez a Praia Brava. E a gente já tá chegando, rolou uma caminhadinha de uns 40 minutos mais ou menos. Mas chegamos, eu tô vendo ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Parece ser linda. Aqui ó, Rebeca morta dos 40 minutos de caminhada. <laughs> e é isso aí. Praia Brava, continuando a aventura Filhos da Rua, Búzios. Bom, chegamos na praia, Praia Brava. Pena que não tá sol, mas tá a praia é linda de qualquer forma. fazendo umas imagenzinhas legais aqui pra vocês, mostrar tudo aqui. E a gente vai voltar com certeza num diazinho de sol melhor. Vamos virar de costas pro mar, né? Ó. Ei! Junta aí. Olha pra câmera. <laughs> a gente fica olhando pra tela aqui, ó. A gente já vai se acostumar com, com isso. Mas é Olha, só depois, só gostando muito do que você está fazendo, é que você passa o dia inteiro trabalhando e depois vem pra praia continuar trabalhando. Trabalho bom, né? Vamos, vamos confessar. Dá uma olhada nesse paraíso aqui. parede aqui e ele se soltou da pedra. Aí ele foi levado e aí a onda ele tava bem assim. <laughs> Bom, tá um frio do cacete, mas eu vou entrar na água assim mesmo, porque é a primeira praia que a gente chega aqui que tem um mínimo de marola, mínimo de ondinha aqui. Eu vou ali ver pelo menos o que, que dá pra fazer, se dá pra brincar um pouquinho. E a Rebeca Vai filmar. areia. Que a Rebeca odeia praia com onda. Mas nem é tanta onda assim. Acho que eu vou devagarinho puxar ela pra dentro d'água. Valeu! Bom, deve ter um motivo pra ninguém ter entrado aqui, né? É muito, tem muita pedra ali nessa parte. Eu vou lá, pelo menos onde tá a galera, não é possível que ela é cheia de pedra também. <laughs> Já tá filmando? Já. Então. <laughs> Agora eu vou pra praia. Eu vou na parte que parece ser mais segura. Ah! Comecei a gente pega um jacarezinho de mole aqui, ó. De bobeirão! que eu não tô sabendo. Tem tubarão nessa porra não, né? Bom, prometi o jacaré, vem comigo. Mortinho com farofa, <laughs> mas foi um jacaré. Moleque, achei. Achei o pico. Agora eu vou pegar só jacarecinhos. Maravilha. Vai ser vídeo coleção frustrações do Jefferson. Marolas ridículas que eu não consigo pegar. Como é que foi lá na praia? Cara, a gente, eu tava pegando um jacarezinho lá com a galera, tava ruim demais, como vocês viram. Mas numa hora que eu fui pegar, assim, que eu fui subir na, na, na onda, eu olhei pra água e vi uma parada estranha e falei, pô, que merda é essa? Quando eu olhei era, um, era uma tartaruga bizarra de sinistro, gigante tinha que estar tá com a GoPro lá, pena que a, a, bateria já tinha acabado. Como é que era o tamanho dela? Qual era o ah, tamanho? Ah, sei lá, brother. Acho que era tipo isso aqui, assim. Ela veio na sua direção? Veio, não, é, é, mais ou menos, eu tava aqui assim, pra pegar, a subiu ondinha ali na frente e ela apareceu bem na, na, na crista da onda, assim, subiu e eu falei, caralho, tomei meio um susto. E aí desceu e fiquei olhando e não vi mais nada, desapareceu. Mas foi, foi bizarro. E aí, a galera fala que tem muita tartaruga aqui, né, então uma hora a gente vai acabar vendo e vai filmar pra vocês. É isso aí, galera. Mais um diazinho finalizado na praia. Bom demais. Fala aí. Muito gostoso. Hoje eu tava até pensando que quando a gente veio pra cá, é, eu pensei assim, porra que eu pensei. <laughs> O que, que, tá- ah. você tava pensando? Vou falar o que você tava tá pensando. Hum. É que hoje a gente trabalhou muito. E mesmo assim a gente terminou de trabalhar cedo e ainda deu tempo de vir pra cá. Exato. Pegar uma praia. Exato, exato. Exatamente nessa e linha. uma tartaruga. Ex exatamente nessa linha aí. Caranguejo. Um dia, um dia que não tava um solzão na verdade, na hora que a gente saiu, parou de trabalhar, a gente só bateu em casa, trocou de roupa e quando botou a cara na, no, na rua já tava, o sol já tava fraco, então você jamais, se você morasse longe da praia, você jamais sairia de casa essa hora, porque você ia achar não, não vale a pena, até chegar na praia, morreu o dia e tal. E aí você tá aqui, tão próximo, você pode se dar esse luxo de 4 horas da tarde vir pra praia e relaxar pra caramba, assim, fazer uma diferença enorme num dia todo de trabalho. Aqui, isso aqui faz esquecer do dia de trabalho totalmente. Você ter essa oportunidade no mesmo dia Consegui já extravasar o estresse. Nossa. Filma, filma, filma, filma. Tá filmando. Ó. Pega mais um mar ali. Isso. Caralho, foda. Ah! Ai, uma formiga. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Se curtiu, já deixa o like aí embaixo. Não se esqueça de, de se inscrever no canal, dar um like no, no Facebook. E é isso aí. Semana que vem mais vídeo pra vocês. Uhul! Fomos!